Упражнение 5.3. Читайте, слушайте. Мой арбуз. Твой арбуз. Твоя тетрадь? Моя тетрадь. Мое яблоко. Твое яблоко. Твои очки. Мои очки. Мои часы. Твои часы. Твой журнал. Мой журнал. Мое зеркало. Твое зеркало. Твоя кастрюля. Моя кастрюля. Какая это машина? Грузовая. Чья она? Моя. А это какая машина? Это легковая. Чья она? Твоя? Нет, она не моя. Твоя машина. Грузовая? Да, грузовая. А твоя легковая? Да, моя легковая. Легковая машина. Грузовая машина. Груз. 確認書の所有形容詞をもう一度まとめてみましょう。語根は持ち主の認証形。語尾は持ち物の 性別に合わせます。もい。Твой. м о とはいやまいよとはいよまいとはいおいお前なチェイモイトゥオイの男性系は丸ごと五根であることを忘れたのかよ 教師失格じゃないかうるさいよ。そんな豆知識は一生役立たんぞ。そこは変化する部分と普遍の部分に分けるだけで十分なんだよ。消えろああけしからん <coughs> 皆様、大変失礼いたしました。さて、続きます。 Наш апельсин. Ваш апельсин. Ваша машина. Наша машина. Наше кресло. Ваше кресло. Ваши ножницы. Наши ножницы. Наш виноград. Ваш виноград. Ваша груша. Наша груша. Наше мыло. Ваше мыло. Ваши брюки. Наши брюки. 三人称の所有代名詞は形が固定して3つしかありません。он, его, она, ее, они, их. Его дом. Ее дом. Их дом. Его книга. Ее книга. Их книга. Его шкаф. Ее шкаф. Их шкаф. Его окно. Ее окно. Их окно. Его часы. Ее часы. Их часы. Его зеркало. Ее зеркало. Их зеркало. Его дети. Ее дети. Их дети. Он. Его. Она. Ее. 兄。イフ。先生、あのの場合はどうなるの気づきましたかはい。実は男性と同じくイヴォになります。Вот море. А это его берег. Вот яйцо. Это его белок и желток. Вот дерево. А это его листья. thank you